reste encore un peu Il se peut que ça vaille la peine Un jour le jour se lèvera mieux On glandera sous un meilleur ciel Je vais pas t'empêcher de faire tes choix Mais c'est pas sous les chrysanthèmes qu'on fera Trembler les bourgeois et les voir trembler C'est ce que t'aimes alors Reste encore un peu Au moins le temps d'une émeute Au moins le temps qu'on foute le feu a une banque ou deux et qu'on s'emplisse une dernière fois les poumons de gaz à s'en faire mal et qu'on s'en fiche, qu'on s'envoie quelques pavés sur la flicaille puisque tu crois qu'on a perdu, que t'as cru qu'on pouvait gagner puisque tu te vois pas en faire plus et que t'as plus la force de cogner. Reste avec moi, que je te vois et que je te ressemble jamais, jamais baisse la tête, les bras puisque tu vois c'est tout ce que j'ai que des pavés, y en aura plus bien avant qu'on soit devenu sage et parce qu'on n'a pas encore vu sous la plage Et si c'est le sable du Sahara ben, on y passera des saisons Et peut-être même qu'un jour on verra enfin Cramer les prisons Tu vois plus rien à gagner Mais si tu pars c'est déjà l'échec Reste à éborgner des caméras qui nous ont jamais de check Entre les bouquins cornets Des voix restent car toujours et encore nous chanterons dans leur bibliothèque Reste encore un peu qu'on fasse chier les conservateurs Puisqu'il y a mille façons de le faire et qu'on en trouvera des meilleurs pour les godasses qu'on a fumées. Loin des sentiers battus et pour la casse qu'on a assumée Les frères et sœurs qu'on a perdus et ceux qui sont pas encore nés Qui nous demanderont des comptes pour nous, pour les derniers Qu'importe d'où nous partons pour ceux qu'ils ont éborgnés Quand ils criaient mort au con, ceux qu'ils n'ont pas épargné Pour qu'ils n'y aient pas de pardon et je t'en prie reste encore un peu J'ai pas grand chose à te promettre, peut-être même qu'on va pas faire mieux Mais nique les plans sur la comète à pas soumettre On crame au milieu la chandelle, on se les dents sur la tonnette mais on sourira quand même et je t'en supplie. fait, saute sont à pied joints dans la merde sur les pieds sur les drapeaux avec lesquels ils feront les guerres Sous le nez des collabos, t'y vois plus rien à gagner Mais si tu pars, c'est déjà l'échec Reste à éborgner des caméras qui nous ont jamais check Entre les bouquins et cornets des voix restent Car toujours et encore nous chanterons dans leur bibliothèque Reste encore un peu pas mal sont fait la malle, pour revoir briller tes yeux, on fera cramer des McDonald's. On sabotera les machines, des usines à poudre aux yeux, usines à mort qui ne seront ainsi que combustible à foutre au feu. Et on matra cramer leur monde, où poussera le suivant, les matra craindre leur ombre, et tout ce qui est vivant, on verra monter et descendre qui retomberont enfin à fin d'alimenter les gens qui nourriront demain matin. Et si on n'y arrive pas, on s'en fout, on les aura au moins fait chier. On n'aura pas gardé pour nous les crises et voix qui les fâché. L'obéissance, combien sont mortels là où est demandé le silence. Foutons le bordel, tu vois plus rien à gagner. Mais si tu pars, c'est déjà l'échec. Reste à éborgner des caméras qui nous ont jamais check. Entre les bouquins et cornets, des voix restent, car toujours et encore nous chanterons dans leur bibliothèque. Tu vois plus rien à gagner, mais si tu pars, c'est déjà l'échec. Reste à éborgner des caméras qui nous ont jamais check. Entre les bouquins et cornets, des voix restent, car toujours et encore nous chanterons dans leur bibliothèque.